Astăzi îți improvizez în ploaie despre a miza. M-am uitat în deck și e clar că uh, nu sunt familiarizată cu ce înseamnă pentru un joc de noroc, de exemplu, o miză. Uh, nu știu să joc jocuri de noroc. Dar uh, am făcut pregătire cu o fată foarte talentată la actorie și avea de prezentat un monolog. Am, cam, i-am arătat eu ce să simtă, cum să simtă, ce să facă cu monologul și am întrebat-o care e miza ta pe acest monolog. Zice, cum adică? Zic, ce pierzi dacă, spunând acest monolog, nu o să iei examenul? A, n-am, n-am ce pierde. Și atunci mi-am dat seama că așa e cu viața. Dacă ziua respectivă trece fără ca tu să spui o miză, fără ca poate miza să fie frumusețea acelei zile sau nu știu că pierdutul timpului nu poate fi o miză, uh, ce pierzi dacă nu trăiești mâine? Cam despre asta cred că e vorba. Și Uh, eu uh, am miza cu aceste videouri să te fac pe tine să te scot din zona de confort, să, să, să nu mai fii cu minte, să nu mai aștepți salariul la mediu pe economie, să nu mai stai uh, cu telecomanda în mână de frică că o să fii bolnav de cancer, cum zice televizorul, te rog, ieși de acolo, fă ceva trăznic cu viața ta, care e miza ta, ceau!